σημαία στους καράντι just measures use Ganerbal, tas nozīmē second position. Jūs mēnu kērieru uz sāzūtāvā. کیٛازِ بہٕ اوسُس بہٕ اوسُس یَژھان مےٚ سان کینٛہہ بَنُن سُہ حظ گوٚو تَباہ وٕنۍ مےٚ چھِنہٕ تَگان لیکھُن بہٕ کیٛاہ کَرٕ کیریَرَس منٛز تُہۍ کیٛاہ ٲسِو یَژھان بَنُن بہٕ حظ اوسُس یَژھان لایَر بَنُن جب میں اسپتال پہنچا تو میرے بیٹے کو پوری طرح ہاتھ میں لگی تھی میں نے پوچھا اس سے کیا ہوا کہ بولا کہ ہم احتجاج کر رہے تو ایک شل آیا جو میرے سر میں لگنے والی تھی ٹارگٹ سر بنا ہوا تھا تو میں نے اپنا دایاں ہاتھ ایسے کیا تو وہ میرے ہاتھ میں لگی تو اسی سے میں زخمی ہو گیا ایک جو تھم دائیں ہاتھ کا جو تھا وہ ٹاپ اس کا گر گیا تھا ادھر ہی باقی لٹل فنگر وہ لٹکی ہوئی تھی ہاتھ اور باقی سارے ادھر ٹھیک تھے ویسے لیکن پھر کاٹنے پڑے ایک وجہ اس کی یہ ہوئی کہ تھیٹر بند تھے جلدی جلدی علاج نہیں ملا تو ڈاکٹروں کی کمی تھی اس دن پورے کشمیر میں جیسے سوپور سے آئے تھے بانڈے پورہ سے آئے تھے شپین سے آئے تھے لڑکے بہت سارے سڑکوں پر جیسے کہ ٹرالی لگی ہوئی تھی اتنے پیشنٹ تھے سب تڑپ رہے تھے